mają zamknięty lokal Będę się starał do usranej śmierci wbić swój wokal Ja bardzo idę za nią, nie ma dzisiaj Boga Nigdy jest jej chłopak